Thank you. Gönül gönül kalbe, atamıyor amigos, se llaman Esperes, su mejor amigo, se Thank you. amigo el moreno, está en el camión, es lo que yo quiero, está en el camión, es lo que yo quiero. Internacional. Ah, yo sé que te gusta. 아, 아, 알겠다. Hum.